下がっていろさあとということだっそっその貴様も戦わんか

しに乗んなさあしぶりに楽しませてもらったぞナイスファイトだレディー

のその力を侮るなよ甘かったか砂を壊すだそこすぐに終わらせてやるをつけるとすればどうした宇宙の地

すぐに終わらせてやるどうしッピーかかってこれまでどうしたおっ、ちょっとやってやる Yeah! 出番だおめえばっかりブるーなって言るんぞ次はオラの番だからな正直お前との戦いを楽しみにしていた らたちがただの駒じゃねえってとこ見せてやろうぜそこをー とどめだ

こっちだ私たちからは逃げられん私にバスだ 気をつけろ調子に乗るなとどめを刺す急いでみせろ背後に気をつけろこれはに乗るなかかったそこだ今俺らの出番だ今度は俺の番だよし

その体はな最高の隅々まで高の手が長く激しい戦歴で作り上げたものだ同時にいいものを見せてやろうその身に刻み込め孫悟空へい無謀な俺様だだバカ俺はオラの出番だ 我们的奥兰多，我来了，枪，上枪。 ぜどしい

すぐに全力を出さないところは貴様の悪い癖だな。